Olá, meu nome é Natalia de Marco e sou editora de conteúdo da revista Blog de Escalada. Eh, hoje vou fazer o primeiro vídeo do projeto Mochila Viajante, que é um projeto da marca Osprey de mochilas e me convidou para fazer o teste da mochila Mira 26. Essa mochila vai ser testada, além de mim, por outras sete influencers eh, de todo o Brasil e ela vai viajar por vários lugares eh, cada uma vai estar em um lugar diferente. Eu escolhi fazer uma escalada tradicional na Najata. Achei que lá vai ser ótimo porque eu vou poder usar a mochila bem carregada na trilha e depois na escalada. Então agora vou abrir a mochila porque eu ainda não vi. E vamos ver como que ela é. Lá. Bom, como falei, mira 26, é, é uma mochila de 26 litros. E pelo que vi agora, ela já vem com é, o reservatório de água, porque ela é mochila de hidratação também. Vou tirar um pouco ele a ver como que é. Essa mochila, o reservatório que já vem dentro, que é de 3 litros. Então, 3 litros já para a escalada que eu vou fazer vais una cantidad una boa. Todas boa. eh, los sites que a testar a mochila a colocar un botón y yo voy a colocar ahora el do blog de escalada. Bom, por enquanto é isso. Daqui a um mês eu vou publicar a avaliação, vou contar todo como que a mochila saiu. É, seguramente vai ter um post bem completo e vou falar em algum vídeo é, todas as impressões. Assim que fique ligado. Não deixe de assinar o canal para receber as notificações e pode seguir a gente também nas redes sociais. Um abraço e até mais!